欢迎您收看《归头条新闻》。今天的第一则新闻。 解封，疫情指挥中心宣布将于七月二十七日降至二级警戒，婚宴、公祭可开放，且集会活动人数上限提升至室内五十人，室外一百人。虽然说是降级了，但你各位仍需严格遵守政府规定。这是自从五月十九日升三级后，暌违十个礼拜解封，我们已经示范五次给世界看了。各位，星星好，拜托遵守规范，别再示范第六次。第二则新闻：洪水，中国河南省近日遭遇罕见特大。 大暴雨，处处皆是水乡泽国。根据中国官方资料，截至二十五日，全省已有六十三人死于这场世纪大洪。然而，网络上失踪学习的人数却是远超过官方宣称的五人失踪。对于官方与民间资讯不对称问题，我们只能期盼早日校正回归。第三则新闻：奥运，时隔五年，奥运近期在东京展开了序幕。由于疫情阻挠，我们只能多等一年。终于在现在看到代表台湾的选手在国际上争光。 在桌球混双的比赛中，我们也能看到地主队日本展现强大的科技实力。面对中国，居然使出了黑科技，猩红幻视，使中国选手看不到日本身上的红色迷彩。另外，不得不提这个超现代次元科技变速眼镜，将眼前的快速球用科技破解。面对如此强大的黑科技，使得中国在金牌战中吞下败仗。只能说日本的科技是世界第一啊！感谢您收看今天的龟头条新闻，下次再见。